Νικολαός Χουντις, παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επειδή κάνετε ελληνική εισαγωγή, η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφεται με μία ελληνική λέξη, κοινή στις περισσότερες γλώσσες της Ευρώπης, υποκρισία. Είναι υποκρισία να διατηρούμε τη Συμφωνία του Δοβλίνου είναι υποκρισία να λέμε ότι η frontex επιτηρεί τα εξωτερικά σύνορα της ευρώπης. είναι υποκρισία να μην παραδεχόμαστε ότι οι πρόσφυγες προέρχονται από πολέμους στους οποίους συμμετέχουμε ή και τους προκαλούμε. είναι υποκρισία να συνέρχονται οι g 20 στην τουρκία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του προσφυγικού και για να μην μιλάνε για το ρόλο της τουρκίας στο θέμα αυτό. είναι υποκρισία να δικαιολογούμε την κατάρρευση του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκία διότι παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο όταν καθημερινά οι τουρκικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της ελλάδας και η κυρία μέρκελ προτείνει κοινέ περιπολίες. είναι υποκρισία όταν αποφασίστηκαν 160.000 μετεγκαταστάσεις προσφύγων και το μόνο που έγινε μια κακή προπαγάνδα στην οποία συμμετείχε ο κύριος σουλτς ο κύριος αβραμόπουλος και ο Πρωθυπουργό για τη μετεγκατάσταση 30, 30 προσφύγων από την Αθήνα στο Λουξεμβούργο. Αλλά κύριε Επίτροπε, όπως έλεγε ο Μπρέχτ, όταν η υποκρισία παίρνει κακή ποιότητα, τότε πρέπει να λες την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.